Hola amigos, bienvenidos al canal Seguridad Informática, donde podréis encontrar diferentes vídeos relacionados con este tema. Por ejemplo, como podéis ver, tenemos vídeos de phishing, que es un método utilizado por delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información a través de Internet. O también podréis aprender sobre el borrado seguro. A partir de ahora, sabrás cuál es la manera correcta de borrar archivos. Si también te interesa, podrás visualizar otros vídeos sobre estafa y extorsión a través de Internet, que es una amenaza recurrente y hay que saber cómo prevenirlo. Además, también podrás conocer cómo has de configurar de forma segura tu cuenta de Google. Esperamos que con este canal puedas informarte y motivarte para conocer cuáles son las medidas de seguridad que debes llevar a cabo en Internet Ahora vamos a explicarte algunas de las opciones que puedes realizar en nuestros vídeos. Entrando a cualquiera de nuestros vídeos, podrás hacer clic en este botón para activar o desactivar subtítulos. Además, podrás elegir el idioma que prefieras entre inglés o español.